Аліяна родом з Казахстану в Україні живе з 2021 року. Розповідає, під час початку повномасштабної війни перебувала в рідній країні. Був білет в тот день, 24 февраля, Астана, Київ, прямой рейс. Я утром еду за ПЦР-тестом, і мені приходит сообщение, что мой рейс отменен из-за вторжения России на Украину. Ходила посольство Украины в Казахстане, а, которое находится в городе Астана, и помогала там. Там было очень много волонтеров, которые собирали гуманитарную помощь, э, помогала, и мы фурами отправляли сюда, в Украину. Каже, в Україну дісталася транзитом через Італію та Польщу. Нині її місія збір донатів на підтримку функціонування юрт незламності в Україні, яких тут поки налічується сім. Тут можна буде у разі блекауту підзарядити телефон. У нас е, є і генератор, є і Starlink. І найголовніше, що тут е, ми будемо знайомити з культурою Казахстану. Е, будемо проводити різні культурні заходи, майстер-класи для дітей, для дорослих там з надання першої медичної допомоги. На місці чергуватимуть українські і казахстанські волонтери. Покриття дозволить Юркі витримати сніг та дощ, каже бізнесмен і волонтер Айдос Мукатаєв. Это 12-канатная юрта, а вместе э, около там 6, если не ошибаюсь, 69 квадратных метров. А, Ну, вместимость, я не знаю, сколько людей, но если посчитать, что, наверное, больше 100 человек, э, в принципе, за раз войдет, и мы это сегодня видели. На заході миколаївців пригощали смаколиками і веселили піснями ансамбль узори та військовий оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова. В юрті дуже гарно, дуже гарно. Я спитала, що в таких юртах люди ну, живуть, а мені сказали, що це королевська юрта. А младшая ще живе в Кибастузе, там. І я вот сняла все это и отправлю ей. Там племянники мои, все, поэтому я, когда побывала в юрте, как будто бы побывала у них в гостях. Очень даже интересно. Какой-то минимальный, даже если оно там полчаса-час времени, это для людей как-то, наверное, Очень даже неплохо. Працюватиме юрта в березні щодня з 9 ранку до 19.30. З 1 квітня її час роботи можуть подовжити. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.